kembali lagi ke channel gua Ariel Streaming Kali ini gua akan bermain game Demon Slayer di part part ini ini Oke kemudian guys kita sudah berjumpa Mujian si Raja Iblis yang memberi kekuatan para para iblis uh, si Tansiro guys untuk para wibu Animal mungkin sudah pada tahu ceritanya dan sekarang gua bermain game ya. Game Demon Slayer, guys. Oke, okay, guys. Kita ke part selanjutnya sekarang. Dan sekarang kita sudah di Let's go. sebuah pedesaan mungkin ya. Oh. Oke, okay, ada gagak guys. Oh, gagak memberitahu. gagak yang bisa ngomong guys. <laughs> Oke, okay, nice. Kita di sebuah pedesaan ada persawahan juga, guys. Uh, oh, itu bakalan jadi teman kita, guys. Namanya siapa ya? Kalau yo oh, Jenetsu. Jenetsu itu bakalan jadi teman kita, guys, nantinya di Akademi Demon Slayer. Oke, okay, ada Jenetsu di situ. Mestinya ketakutan, ketakutan. Oh, wait. Sang pemburu iblis tapi takut iblis itu. Oke, okay, guys. Oh, ada perempuan juga, guys. Don't you interfere. Okay. So are you telling me the Considering that I are well, you seem perfectly fine now. Okay, so... besok aja kita lanjut perjalanannya. So, uh, si Dennis nanti ada satu lagi bakalan jadi teman kita yeah. juga guys di Akademi Demon Slayer. Sounds like okay, eh, Let's, let's go. go. Sebuah perusahaan ya guys. Don't you think it's weird to take orders from a crow? Hmm. kita sudah melawan iblis bulan atas si Haba. How do you just get used to something like that? Crows aren't supposed to talk. That's so freaky. I guess so, but it's pretty helpful. You'll get used to it soon enough. I don't know, man. Guys, kita ke selanjutnya Demon Slayer ini, guys. Oke. Sampai di sebuah rumah, rumah kayaknya rumah. Oh, ada orang, guys. There are kids. They look Hey there. Is <laughs> I'm Tony. Soichi. Shoichi and Teruko? Talk. Oh, seperti rumah this... rumah kosong, guys. No. Mungkin diserang iblis, guys. This is monster. This ya, house is our big brother got it went straight. Oh, rumahnya seperti menculik. Did it... Menculik anak-anak itu. It'll be Oke okay guys, kita sekarang ke misi rumah kosong. Oh, ada iblis di sana guys. Ini di dalam itu ada iblis. Terus yang menculik anak-anak gitu. Nah, kan si jenis itu takut sama iblis tapi jadi pemburu iblis. Oh, oh, Oke, kita masuk ke rumah, guys. Kayaknya seperti rumah kosong. Oke, terus horor juga ya. Ya, horor hantu gitu. So, Di rumah kosong, guys. Z Oh, Jinsu sudah takutan duluan. Oh. Di dalam itu ada iblisnya gitu, Rumah kosong itu ada ada iblisnya gitu. Oke, okay, kita oh terpencar, guys. Tuh. Di sebuah apa ini? Ruangannya berubah-ubah gitu. Sorry, you guys, uh, kita lanjut lagi game ya di Demon Slayer di part 4 mungkin ya. Oke, nah ini ada lokasi ya dan kita di sebuah rumah kosong kayaknya ini guys. Tapi ada iblisnya gitu. Oke okay guys, so Jimbo iblisnya dan ruangannya ini berganti-ganti. Maybe this guy's blood demon art allows him to move things around the mansion. Mungkin ke sini. Oke. Okay. Ah, eh, ke sana guys ada berbau iblis kuat itu Tuh, berubah lagi guys huh? Oke, okay, tenang, guys, Ada pemburu iblis di sini. It's okay. I'm with you. I'll keep you safe. Oke, dapat. Oke. Item pointnya. Sana lagi, guys. Nah, wow, sebuah cakaran, guys. Apa iblisnya? Apa harimau? Apa macan? Entahlah. <laughs> Tetap saksikan guys di channel gua Ariel Streaming. Kita bermain game-game wibu, game anime gitu. Di game Slayer itu sudah ada gamenya, dulu gamenya Boruto Naruto juga sekarang game Slayer. Gua nyobain gamenya. Oke, oh, termasuk horror juga ini kalau di apa ya? Tapi ini tentang periblisan gitu mungkin. Oke, kita di sebuah rumah kosong gitu ya, Tapi ada iblisnya gitu yang menculik anak-anak mungkin gitu ya. Oke, nah kita ke sana. Nah, ada item. Ya di sini oke dapat. Oke. Item point. Nah, itu guys. Aroma iblis, bau iblis kuat. I'm on the right track. Tuh, berubah lagi guys tempatnya. Halo, ini di mana ini? tempatnya berubah-ubah entahlah itu iblis kan tapi wah iblis bulan atas itu oke okay, guys oh kita di sebuah apa ini ruangan Are you scared? Oke, ada item lagi. Ini tempatnya berubah-ubah. Okay. The smell is getting stronger. I'm on the right track. Oke, okay, guys. Tuh berubah lagi. Hah? Ah, dapat item misinya mungkin. Hah? Oke. Okay. Oh, drum. Mungkin oh, ini iblisnya kayak iblis undang itu kalau yang story-nya mungkin udah para ibu udah pada tahu cerita-cerita game Demon Slayer para ibu anime juga sudah tahu cerita game-game uh, maksudnya ya anime ceritanya kalau ini gue versi gamenya gue memainkan game Demon Slayer <laughs> oke okay, nice kita sudah sampai ke Ah, ini iblisnya nih guys tuh. Iblis gendang guys. Iblis ada gendang. Ha? Iblis gendang. I'm a demon slayer. Rank Mizunoto. Tanjiro. Tanjiro Kamado. It's my duty to slay you. A rare blood child oh, that I found myself. Tuh iblis gendang guys. Tuh iblisnya macam-macam. Oke. Okay. Wah, ini siapa lagi nih? Suara-suaranya. Ah, ah, ini Indosuke. Tuh, dia bertop Maaf ya guys, nah bertop B. Tapi uh, apa? Inosuke, dia juga akan jadi partner kita nanti. di apa namanya? Uh, pemburu iblis juga kalau dia itu jurusnya binatang liar <laughs> oke okay guys sekarang kita dengan karakter Zenitsu sangat penakut takut sama iblis tikus liar tikus oke kita lanjut lagi calm down Zenitsu wow horror tapi Nobody's here, right? right? That's really freaky. This guy's totally useless. Kalau pingsan baru dia <laughs> OP. pernah nonton serial animenya? Ah! Oh, banyak guys. I think it's Could this be some sort of bad omen? I'm dead, I'm dead, I'm dead! I'm so dead! I'm so gonna die! Someone okay. please save me! Is this guy really that other guy's friend? He's a bit unreliable. Oke okay guys, kita yang ganti grup. Oh, nah ini ada grupnya nantinya. Akademi. Jadi teman-teman kita juga nantinya si siapa ini suka juga nanti gitu. Oke, okay, nice. Kita menggunakan karakter Genitsu. Oh, ada iblis, guys. Ah, iblis, oh, iblis kadal. Zenitsu, you gotta... Ah, pemburu iblis. Takutan, guys. <laughs> Pingsan, guys. Ini gimana ini, guys? Pingsan. Wah, jenisnya pingsan, guys. Temu iblis padahal. Oh, wow, bangun lagi, guys. Nah. Tuh, kalau udah pingsan itu OP, guys. Senitsu. Oke, Nas. power Oke, kita gunakan jenis guys. Tetap stay di channel gua aril Streaming. Kita sekarang berjumpa monster amoknya uh, iblis kadal. Iblis kadal guys. Lawan jenis eh jenisnya ultinya gue belum tahu tapi eh, oke guys nah. oh, entah ini angin kayaknya si ini. tentang angin tentang angin apa Thunderclap and flash. Nice. Ooh, okay, guys. Stop. Your breathing is deafening. First form. Thunderclap and flash. okay, Number kekuatan Opening guys. Yen itu sang nakut nakutipis tapi balik kubur Petir guys, tapi petir. First form. Petir petir. Oke, okay, match. Pekan guys. Pingsan dulu guys. Oke, okay, ring ah Nah, harus ada <laughs> ya kan guys. Oke. oke Oke. Sekian Oke, kita sudah mendapatkan karakter baru si jinetsu Oke, sekarang ke Tanjiro lagi. Tanjiro lagi, guys. no use. I've lost track of Zenitsu and Shoichi's scent. Okay. Eh? We must... And it again. Moved by that drum. Ah, tadi ada Inosuke guys, tapi belum kita pindah nantinya. Where is he? Huh? Oke, okay, ke sana guys. Huh? I smell a human. This, a different uh, one. It's a familiar. Oh, that sword. Okay, guys. Demon Slayer Hinoko Oke, uh, okay, guys. Kita lanjut lagi. Ah, ke. Ah, ini, ini Ini bakal jadi pasar ini. His last Dengan three. bertopeng B. Oke. <laughs> Okay. Uh, ah, ini ah, hewan buas dia punya ultinya. I'm coming through. Rush, okay. I don't care who, just come and fight me. Whoever shows up will be my next bakal prey. jadi partner Anjiro juga guys. <laughs> di akademi guru iblis oke nice kita sudah sampai oh ini iblis apa guys oh, iblisnya gede guys oke berjumpa dengan Inosuke si jurus matang guys It's gonna feel so good to rip such a huge target to shreds! Oh, no se puede películas. No, baby. Batalea. Não, não dou a Okay, sana bak bakalım. I'm damn proud of their edges. They'll cut you to shreds. <laughs> Bastard. <laughs> I'm gonna rip that forehead right off your neck. <laughs> Ustaz orang puas apabila melihat gue pernah nonton animenya gitu jadi ceritanya dan bermain game ya oke terus, jurus itu Oke, Ah. Eng, eh. Oh, datang buas. Dengan berkepala Oke. Okay. Lanjut again. Oke, okay, loading guys. sekarang ke oh Tanjiro guys Tanjiro ke Madu tuh dengan masih ini masih di dilema ruangan gitu ruangan ah. berganti-ganti tadi kita sudah berjumpa iblis kendang itu I'm scared I'm scared It's okay I'm with you I'll keep you safe Oke okay, guys, kita akan berjumpa lagi iblis gendang. Nah, itu oh itu kakaknya adik itu. Oke. Okay. fighting. Oh, ada gagaknya juga guys. Gagak semua ngomong gitu. The blood of all living species, the more scat for you. Keep. If I promise. Tapi iblisnya belum iblis bulan atas nih guys. Tapi apa? Iblis kuat juga nih. Strike it. Oh, berubah lagi guys tempatnya What a strong. dirim atau ilusi gitu di rumah kosong yang ada iblis gendangnya I have to take down that demon before he claims any more victims. Oke, ada item dulu guys. It's okay poin, nah, itu bau iblisnya iblis kuat tapi ini belum bulan atas nih guys nah itu si Mujan itu memberikan kekuatan darah iblisnya ke mana-mana jadi banyak yang jadi iblis jadi iblis kuat gitu Hujan itu sang raja iblis. This time I... This... I had to push through it. It was my duty as the eldest son of my family. Dia ingat dengan keluarganya juga. It'll be okay. I'm the Oke, kita lanjut lagi ngegame-nya. Nah, kebuka pintunya. Mana lagi, guys? aroma eh, bau iblisnya sudah mulai kecium so close, itu dia guys iblis kendang tuh mata iblis guys It's one of the 12 Oke okay guys, kita berjumpa dengan iblis gendang kali ini. Nah, nah pedang air. Empat, nah. Setiap oh, Diam guys. Oke, okay, mama nih, pedang air. The right shoulder flips the room to the right, and the left shoulder flips it left. The right leg flips it forward, and the left leg flips it backward. Okay, that's that. Sate, sate. Oh, ah. There is opening guys. Jadi next. Mana nih gedang air? Oke. Okay. Ah. Terus lompat terus. One pop. Fuck. Stop moving so fast that I can't react. Stay calm and watch okay, carefully. Okay, guys. Opening. That demon's attack. Keep moving forward. Give it everything you've got. You can do it. Yes, kita akan mengalahkan iblis long. I know I have what it takes. Whether it's today or tomorrow, broken bones or not. Without a shadow of doubt in my mind, I will not yield. Okay, I kill you. Oh, begin. Wow, kekuatannya sudah full. Kekuatan iblis gendang. Itu tuh guys, gendang gendang guys. Oh, lompat lompat lompat lompat lompat lompat. Ah. Masih lompat guys. Nah, kamu oh, iblis gendang namanya guys. <laughs> Oke, okay. gua banyak berbanyak. cepet juga guys Tanjironya oke lompat ah. buatan senang guys oke mesti lompat lompat lompat nah oke okay. sedang air nah. sedang air oke okay, nah Ultimax. sah sah sah set. Pedang naga air, dragon air, rock, dragon. Pedang naga air. Oke. Oke, oke. Dengan iblis kendang. Water breathing. Nice sedang air berputar. Oh, cara gurunya guys. Jadi sebuah kekuatan air berputar-putar. Oke, okay, opening guys. Nah, kelemahan iblisnya di kepala guys. Tapi ada juga yang enggak guys. Oke, okay, dengan rank S Tanjiro-nya masih terluka karena kemarin itu mengalahkan iblis bulan atas dan sekarang kita mengalahkan iblis kuat iblis genderang ratu darah iblisnya guys yang diberi oleh Mujang berikan sebuah kekuatan iblis Oh, kucingnya hilang, guys. Oke, jiwanya sudah hancur, musnah. Oke, nice. Kita berhasil, guys, mengalahkan iblis genderang. kakak beradik oke kita berhasil mengalahkan iblis gerang oke guys kita keluar rumahnya rumah kosong yang ada iblis yang sekarang sudah tidak ada lagi siapa itu guys Oh, inasok okay. Now you spine. Oh, ini bakal lihat itu mana ini guys. Jadi Jinitsu. Tanjiro. Oh, Jinitsu ngelawatin bukunya. I protected it. Nah, itu ada adiknya Jinitsu. This was more important to you than your own life. That's why I did it. If you keep getting in my way, then I got no choice but to take you. Nice. uh, disundul sama Tanjiro. Malahnya. Ah, disundul, disundul. Tuh, topengnya kebuka, guys. Huh? Are you kidding me? That's what you look like? The hell are you saying? You ini Got a ya. problem with my face or something? Nah, ini juga bakal jadi pemburu. There's nothing wrong with your face. In fact, the girl is shape, size, and you. Okay, fine. I'll tell you my name then, num- It's Inosuke Hashibira! Don't you forget it! How is that spelled exactly? Insan guys, Sundul Tanziro. Oh no! He collapsed! I think- That's insane! Tanji... Think... oh iya kakeknya apa adiknya yang diculik oleh iblis kenceng okay, nice kita sudah di oh penginapan mungkin awal nggak masih di Suki masih pingsan guys kalian jadi partner timnya dan zero oke okay. di sana ada burung gagak sip okay, guys nah, kali ini sudah selesai di chapter 4 sekarang dengan story-nya Demon Slayer Oh, di sebuah penginapan, guys. Nah. Burungnya bisa ngomong, guys. Is Hello? Yes. Oh. Oh, ada nenek-nenek. Oke, okay, kita di sebuah penginapan. Skew. Just. What? Huh? Well. <clears throat> and then. So that's what. And hey. So? And that. Is that so? Nah, ini bakal jadi tim pemburu hantu tim Tanjiro. Itu adiknya tuh guys di kotak. Ini Suzuku. Nejisu oh, eh, apa namanya jenis sebelum tahu kalau itu ada hmm? Tanjiro Hah? Jadi separuh iblis separuh manusia Oh suka itu I'll introduce si Shinitsunya tan Just who do you think you are? all that pain and suffering! <laughs> I will finally make you pay for thwarting my marriage and for sending off my savior and mm. protector Shoichi. You shall face Don't you ever disrespect the car! Oh, okay. guys selesai guys Ini di pasti storynya game Demon Slayer eventually Zenitsu warms between dan sekarang kita ke chapter selanjutnya mungkin oke gua skip aja guys nah, ini cerita story awal Father's health has always been frail right so how can he be out in the snow and still keep dancing and ah, dancing iblis itu oke okay, guys nah masih ini guys oh Amjiro sudah terbangun ada adiknya juga oh itu pada kemana tuh guys Jinsu sama Inosuke thanks I remember Oke guys, gua skip aja. Wah itu si Jensu. Oh jadi suka manis itu Cantik kali. <laughs> Oke ada Tanjiro. Tanjiro. <laughs> Nah, ini ketua dari Demon Slayer. Ya. Which ketua dari apa? Uh, ya Akademi Demon Slayer ini yang membuat Akademi Demon Slayer. Jadi Tenjiro sudah mempunyai tim di Akademi Demon Slayer. Nah, ini udah kapal empat selesai, guys. Dengan ring E, E, S lumayan 4980 poin oke okay, nice chapter 5 guys kita ke Ah, dapat juga guys kita dapat jenis itu dapat suki sudah dapat karakter baru untuk battle nah ini story 5 guys di chapter 5 nya nanti oke okay, guys sekian terima kasih yang sudah menyaksikan video gua subscribe video selanjutnya bye